video, oggi farò un video un po' a tema San Valentino, più o meno, eh, perché non farò niente di sdolcinato, non parlerò di cose sdolcinate, non farò make up tutorial e non cucinerò cupcake rosa. Uh, <laughs> oggi parlerò di, delle relazioni amorose in Canada, ovvero um, farò un Italy vs Canada, che non ne faccio da un po' se non mi sbaglio, uh, per spiegare un po' le differenze che ci sono nelle relazioni amorose qua in Canada sto preparando altri video eh, connessi un po' a questi argomenti ehm, che usciranno non so quando volete tipo essere più a contatto con tutte le cose che pubblicherò tutte le cose che farò uscire potete seguirmi su Instagram uh, il link è qua sotto, comunque in ogni caso mi chiamo Maple Polyglot, dove partiamo dalle basi, ovvero qua in Canada ho notato che i maschi uh, approcciano molto raramente le ragazze, quasi sempre aspettano che siano le ragazze che devono approcciare loro, quindi sono diciamo un po' più riservati, uh, ma allo stesso tempo non ti danno troppo fastidio, nel senso se uno, se sei una festa e uno viene ad approcciarti e tu non sei interessata e lo dici chiaro e tondo, lui non ti darà fastidio. Eh, ti lascerà in pace, si scuserà addirittura ed è una cosa che mi è successo tantissimo durante l'università universitaria soprattutto e ho notato questa cosa che appena dicevo scusa <laughs> no, eh, il tizio se ne andava dicevo scusa, scusa, scusa e se ne andava è eh, proprio stereotipo canadese <laughs> tipico e quindi diciamo che qua sono le ragazze a essere un po' più, più svelte nel chiedere di uscire ai maschi Uh, io per esempio sono una persona molto timida di mio queste cose, quindi principalmente non credo, non so neanche se io abbia mai chiesto a qualcuno di uscire con me. Forse l'avrò fatto in maniera molto molto molto implicita, però non l'ho mai detto es es esplicitamente vuoi uscire con me. Uh, quindi diciamo che solitamente il primo, primo passo lo fanno le ragazze. Uh, un'altra cosa importante è il, diciamo, l'etichetta che danno le relazioni. In Italia, cioè, parlo un po' per le mie esperienze, mentre, che non ho avuto tante, tante relazioni nella mia vita, però mentre in Italia non... Uh, non c'era quasi bisogno di dire siamo una coppia, non siamo una coppia, qua invece uh, deve essere il ragazzo a chiedertelo ufficialmente. E questa cosa può, cioè, e questa cosa può, può andare avanti tipo per mesi, cioè non sto neanche scherzando, io questa cosa non la sapevo e quando, quando, ho iniziato a uscire con lui eh, per me era già ok siamo una coppia, fine non abbiamo mai parlato di tipo cosa siamo ma nel senso per me era già ovvio che siamo una coppia e mi ricordo che tipo dopo una settimana che stavamo uscendo insieme una sera mi chiese vuoi essere la mia ragazza? io in quel momento tipo sono stata tipo, ma non sono già la tua ragazza, scusa. <laughs> Quindi ho avuto un attimo di confusione e gli ho detto sì, però allo stesso tempo ho detto ma scusa ma cosa eravamo prima? <laughs> ok che lui non ci ha messo tanto per chiedermi la domanda però immaginatevi uscire con qualcuno non affrontate mai gli argomenti perché solitamente i canadesi non affrontano questo genere di argomenti e vi svegliate magari dopo 5 mesi con questo tizio non vi considerava la, la, la oh mio dio ce l'ho scogliato amore eh, magari vi svegliate dopo 5-6 mesi che questo tizio magari vedeva altre persone <laughs> e poi si è deciso finalmente di uscire ufficialmente con voi. Eh, forse adesso, non lo so, forse adesso i giovani d'oggi fanno queste cose anche in Italia, per me non è stato così, nel senso ehm, quando sono uscita col mio primo ragazzo lui non mi ha chiesto vuoi essere la mia ragazza semplicemente abbiamo iniziato a uscire insieme uscivamo insieme fine per me era stiamo insieme l'altra cosa è il eh, presentare la propria ragazza il proprio ragazzo ai genitori eh, mentre in Italia è una cosa tipo un big deal tipo oh mio dio si tutti i miei genitori ormai tipo ultra serious oddio ci non riesco a perché si rincorrono amori. Um, mentre in Italia è una cosa molto tipo basta, c'è cioè serietà pazzesca se ti presento i miei genitori, almeno è un po' quello che io ho notato. Uh, comunque ci metti un po' prima che conosci i genitori del tuo ragazzo, non è proprio la prima cosa che loro fanno in Italia. Uh, poi invece uh, ho conosciuto i genitori di, di, lui tipo dopo due settimane, tipo ero tipo cosa mi presenti i tuoi genitori? Ero tipo oh, dude, slow down! down, però alla fine ho notato che in realtà non è una big deal, nel senso il fatto che ti presenta i genitori è solo il fatto per dire guarda sto uscendo con questa persona, mi piacerebbe che la conosciate, eh, ma non è che tipo oh mio dio ci stiamo per sposare <laughs> o robe del genere. Eh, quindi diciamo che mm, può essere seria magari a seconda delle situazioni, magari c'è cioè per chi cosa, c'è cioè, per chi non è troppo seria la cosa. Uh, lui mi aveva detto che per lui era più seria perché i suoi genitori sapevano già di me tipo dal primo appuntamento, uh, <laughs> però per me è stato un po' strano conoscere i suoi genitori subito quando in realtà cioè, uscivamo solo da due settimane e non sapevo co come stesse andando questa relazione. E appunto un'altra cosa che può essere <laughs> seria o non seria, ma in realtà se lo dici in Italia è una cosa serissima, è l'andare a convivere. Uh, mentre in Italia ci mettono 14.000 anni ad andare a convivere, ovvero lo fanno probabilmente solo quando si fidanzano ufficialmente o magari si stanno per sposare o magari fanno tipo 50 anni di relazione e poi vanno a convivere, uh, qua in Canada la gente va a convivere tranquillamente senza porsi troppi problemi. A 18 anni decidi di andare fuori di casa e decidi di andare a vivere col proprio ragazzo non è una cosa scandalosa, uh, <laughs> dico scandalosa non so perché uh, io ho l'impressione che in Europa sia un po' più eh, mal vista questa cosa del convivere quando non, si, non, ti stai per sposare, nel senso che non hai un anello al dito, tipo vai a convivere, dicono cosa stai facendo, o almeno, cioè almeno credo che sia così, non lo so, magari sono cresciuta io in, famiglia, in una famiglia strana e conosco gente strana, eh, quindi quando sono andata a convivere col mio ragazzo che è successo quando tipo sette mesi fa eh, siamo andate a convivere è stata una cosa molto scialla nel senso quando abbiamo iniziato a uscire insieme i primi mesi ne abbiamo già parlato tipo eh ti va di andare a vivere insieme quando ci finisce il contratto ai nostri appartamenti andiamo via insieme ed era tipo dopo neanche due mesi che ci vedevamo ed è, ed è stata una cosa molto tranquilla e molto chill, tipo non c'era tipo oh mio dio ci dobbiamo sposare per forza, prima non è che se vai a convivere, <laughs> non è che non puoi mollarti. Ovviamente siccome qua i contratti d'affitto durano un anno, Uh, e vi mollate a metà contratto d'affitto e vi tocca <laughs> vivere insieme sotto lo stesso tetto in ogni caso, uh, lì siete un po' alla merda, insomma, <laughs> perché per esempio io qua ho due stanze, però una stanza che è questa stanza qua non ha un letto, quindi tipo se io mi mollo con lui Um, non so dove dormire. Questo <laughs> del quale voglio parlare è il matrimonio. Allora so che magari c'è tanta gente che è contro il matrimonio, c'è gente che non vuole sposarsi e questo genere di cose. Io non sto dicendo che sposarsi sia giusto o uh, vivere insieme per sempre senza sposarsi sia sbagliato, roba del genere Uh, io per esempio sono pro matrimonio, cioè a me piacerebbe sposarmi uh, prima di figliare o robe del <laughs> genere, uh, quindi diciamo che non giudico nessuno se hanno figli e non si sono mai sposati o non desiderano avere figli, non desiderano sposarsi o robe del genere, non giudico assolutamente nessuno, però voglio affrontare comunque l'argomento matrimonio perché comunque fa parte un po' delle relazioni amorose Uh, il matrimonio qua diciamo che la gente si sposa molto più giovane, non dico che si sposino tipo a 18-19 anni, però si sposano comunque in una media tra 26-27 anni. Uh, e diciamo che io la trovo una cosa molto più... Uh, molto più giusta, nel senso che siccome io sono cresciuta con due culture diverse <laughs> E in una cultura c'è la gente che si sposa fin troppo giovani, quindi sono molto contraria a questa cosa di sposarsi a 20-21 anni, quando a 21 anni io stavo tipo ancora all'università, eh, e la cultura italiana in cui la gente si sposa veramente veramente tardissimo, cioè una cosa di tipo sposarsi a 40 anni, io sono molto contraria a questa cosa. Uh, ovviamente opinioni personali, <laughs> voglio dire, questa cosa sono opinioni personali, quindi non giudico nessuno che lo faccia, semplicemente a mio parere, cioè io non vorrei sposarmi a 40 anni, cioè mi piacerebbe sposarmi almeno entro la trentina, ecco, perché già a 25 anni mi sento una vecchia da merda, <laughs> quindi ehm, diciamo che essendo cresciuta con queste due culture che sono totalmente l'opposto, eh, sono arrivata nel mezzo del tipo che mi piacerebbe sposarmi a 25 anni, cioè eh, era un po' quella la cosa che avevo quando avevo 16 anni, 16-17 anni. Um, ovviamente ho 25 anni e non sono ancora sposata, <laughs> però nel senso non è che sono depressa o roba del genere. Eh, però eh, qua la gente comunque si sposa entro, entro la trentina d'anni si sposa assolutamente eh, e mi piace questa cosa che non si sposa né troppo giovani né troppo vecchi eh, per loro è normalissimo sposarsi tipo anche a un'età tipo 25 anche a 24 anni cioè ho conosciuto gente che tipo a 22 anni 23 anni si sono sposati è una cosa un po' più rara però comunque eh, se tu dici che gli italiani vanno a sposarsi tipo a 35 anni loro sono tipo wow <laughs> um, che, cazzo, che cacchio che avete fatto fino a 35 anni o robe del genere, quindi, quindi sì, diciamo che qua la gente eh, tende a sposarsi né troppo giovani ma mm, né troppo avanzati nell'età. Ultima cosa del quale voglio parlare è un po' il romanticismo che c'è tipo nelle coppie. Ovviamente non, non, posso parlare per tutte le coppie perché non so uh, come siano le coppie all'interno della loro privacy, roba del genere, non voglio tipo adesso sparare sentenza a caso, uh, però oh, ovviamente trovo che tipo... Um, gli italiani sono molto più alla mano nel fare tipo gesti romantici, ma anche magari non so lo stereotipo che l'uomo italiano è molto più ai che calore o robe del genere, invece i canadesi siccome hanno il cuore freddo di ghiaccio sono dei stronzi. No, non, sto, non voglio dire questo, <laughs> eh, voglio dire semplicemente che spesso ci sono tanti gesti che magari gli italiani fanno del tipo eh, comprare fiori in certe occasioni oppure eh, preparare piccole sorprese o robe del genere che i canadesi magari non lo fanno non perché um, siano, abbiano il cuore di ghiaccio, ma perché magari non, non fa proprio parte della loro cultura ed è una cosa che eh, non si fa, non lo so, non capisco. Non sto parlando di lui ovviamente, non sto parlando di... perché lui anzi, tipo lui è molto più, molto più romantico di me, cioè lui è molto... È, il tenerone della relazione, io invece sono la stronza, scolcore di ghiaccio, non è vero, non è vero, sono una bellissima persona che sono scorpione. uh, <laughs> no, nel senso non sto parlando di, di, me in speciale, non sto dicendo che lui non, non abbia mai fatto uh, gesti pazzeschi, però allo stesso tempo prima che lui facesse tipo certi gesti ho dovuto insegnargli un po' di cose, di tipo sai dovresti tipo ogni intanto fare questo oppure fare queste, queste robe qua eh, quindi diciamo che um, o magari tipo qualcuno è più, più inesperto nelle relazioni quindi pensa che queste cose non siano necessarie altre magari perché proprio non fa parte della loro cultura eh, fare cose, sorprese, robe del genere perché io trovo che in generale nella loro cultura tipo le sorprese non sono una cosa molto, molto apprezzata, <laughs> non lo so, non, vorrei, non voglio dire tipo cose negative in questo momento, solo che non so come spiegare questa cosa e spero veramente che qualcuno mi capisca. Frustrante. Ragazzi questo è un po' quello che volevo parlarvi delle relazioni, ovviamente voglio anche dire che che comunque tipo i, i, i ragazzi canadesi comunque sono veramente molto gentili, sono persone d'oro e non, non, non, volevo tipo tirare, tirare in mezzo il fatto che non siano romantici o robe del genere, eh, però so che allo stesso momento loro hanno tipo diversi modi di dimostrare l'affetto eh, a differenza di, degli italiani e siccome appunto come ho detto <laughs> io sono stata sono, sono cresciuta tipo in mezzo a due culture diverse a tre, in questo momento questa è la terza nazione in cui vivo eh, quindi ho avuto a che fare con maschi di ogni genere, ovviamente non ho avuto relazioni però ho avuto le mie crash patetiche della vita e ovviamente so un po' comparare cosa, cosa vuol dire uscire con uno dell'Italia, con uno del Canada, con uno di un altro paese. Um, quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Um, Sto preparando altri video per, per quanto riguarda eh, le persone, più che altro sto preparando video perché cioè, c'è tanta gente che mi ha chiesto come sono i canadesi <laughs> in realtà, perché quando dico canadesi sono gentili ma loro dico ma come sono in realtà? Uh, e poi vorrei parlare anche delle amicizie che invece, perché so che a tanti interessa sapere come sono le persone, perché magari la parte, la parte delle relazioni non interessa a tanti perché non credo che la gente arrivi in Canada e dica oh, volete un fidanzato canadese, uh, nemmeno io, io sono arrivata veramente in Canada e ho detto non voglio avere un fidanzato canadese, poi vedete come è andata a finire, uh, però magari la parte delle amicizie magari alle persone interessa di più per capire un po' come approcciarsi alle persone uh, e non rimanerci anche male. Eh, perché sì, diciamo che le persone nell'amicizia, i canadesi nell'amicizia sono molto diversi dagli italiani, però questo lo vedrete in un altro video. Eh, poi ovviamente se avete altre richieste su argomenti che vi interessano, che magari io non ci penso nemmeno, perché magari per me sono, boh, magari sono argomenti che per me io li trovo tipo inutili, ma se a voi interessa io posso sempre fare video su, su argomenti che interessano a voi, perché alla fine i video, cioè cerco di farli comunque eh, per le persone che, che guardano i miei video e che amano guardare ciò che, ciò che faccio, almeno spero. Eh, quindi noi ci vediamo la prossima volta, ciao!